Saluto dal Ciwi. Buona mattina. Do, odiao. Estas bella vetero. Kai mi fari salvi proponon. Kai do minun haltas. Kai revenos al vi el la labor chambro por presenti al vi la vera in baso de adposaziai grammaticoi. Gis poste. Bonvenon alla enconduco al adposiziai grammaticoi. Cio estas adposiziai grammaticoi? Do, adposiziai grammaticoi estas parto de mia esplor laboro. Do, por respondi opportune al tiu demando, antaue, oni devas respondi al alia demando kio estas mi mi estas lingvisto mia fako estas lingvistiko kaj lingvistiko estas fako kun multaj sub facoi Esence mi povas dividi mian esplor laboron en du partoj mal dextre estas soci linguistico quio generale dirite exploras la rilaton inter lingvoi kai la socio sub faco de soci linguistico estas lingvo politico kai planado lingvo politico kai planado estas la aro da agoi kai ech agadoi por shangi la rilaton inter lingvoi kai socio. Sub faco de tio estas interlingvistico. Interlingvistico, la classica interlingvistico, almeno, estas la studo pri la internazia helflingvoi kiel esperanto kaj la rivalo e ido occidental interlingua volapuko anka o kotopo subfako de interlingvistiko estas esperantologio Esperantologio estas la studo de Esperanto la scienza vidpunkto generale dirite do similas al anglistico por la angla, germanistico por la germana, nederlandistico por la nederlanda, quoto po. Do, ne nur, kiel es tu esperanto, sed kio estas esperanto, kai kio estis esperanto. Do, interlinguistico kai esperantologio, esperanto, estas parto la cefa parto de mia esploro kai instruo ci ti Amsterdam Amsterdamo char tio estas la focuso de mia catedro do ad posizia grammaticoi ne estas en citiu parto ili estas en la dextra parto sed por la dextra parto ni revenos morgau. Do, dankon pro vi attento, cae gis morgau. Duon namasteon al viciui, cae gis morgau por la venonta episodio de la video serio cae la dua parto de nia fulmo curso pri adposizia e grammaticoe. Inlasus vin con la bella musicoe.